中どうもヒカキンです待たせたな大佐任務完了だこちらスネークこれより帰還する あのヒゲは永遠の2番手だなおいおいウィージだろいわゆる日陰者だそんなに悪く言わなくてもいいじゃないか甘いとつネーク兄に勝る弟などいないどうしたんだ大佐ガリドレロガリドレロガリドレロ大佐しっかりしろガリドレロ あれはキャプテンファルコンだなよく知ってるね F0 パイロットだゼッケン7番キャプテンファルコンといえばあれだあれ一度やってみたかったんだあれかよしやってみようファルコン dear, I'm afraid you've fallen at the very first hurdle. It is incredible and unfortunate, but you win absolutely nothing.